am na ci nit ñu jàng di woote lislaam ñoo xam ne dañ ne allah allah adikru bi lafzil mufrad daganut te moom yàlla ne na qulillah xam nga lii da ngay dem ba jaaxle yàlla ne qul am ñu ne mel ni dañ ne laa taqul kooku jarul xuloo bàyyi leen nag ki wax qul rek mi ngi mel ni ki ñuy wax ci rajo ñëpp di ko dégg ci télévision ci Kaolack ci ci Dakar ne ku jàng alxuraan di ko may nit du defoo dara ndax xanaa bala ngaa may dara am ca yoon ndax loolu bi daal amul yoon ma sone ko jotuma ko ma yóbbante ko ne ko yonent ne ku jàng alxuraan falahu bi kulli harfin hasanatun ma nag bu yonent ne falahu yow nga ne lay sa lahu du ma wax ak yow ndax sa affaire la yaag moom falahu saxal la laysa lahu dàq la ki saxal mooy yonent yàlla Muhammad mi yàlla ne ko maa yantiqu anil hawa yow mi wax yaay kan bu fekkee ne sa bopp ngay nax bi lay jaru ko su fekkee ne kenn la joxoon dara loo kontaanee ci foofa ma xam wallaay na nga xam ne jaru ko Muhammad nga xam ne kon waxuma keneen soppal ku la neex waaye na la wër ne bés di ngeen tàggoo dafa lu la neex mais dañ la koy fay de man co- commencé gu ma commencé gu ma ba léegi aay biñ ma sant damay damay lii mooy nuyoo rek bi euh, kon nag maanaam xéewal daw jëm ci yàlla bu fekkee ne bunt yu bari la bii bu wóor la moom jullit nga yaa ngi ci jamaa sunni ya nga bëgg a yokk ñëw jël wirdo jël wirdo xam nga jaayante la boo xam ne dara gën a koo sérieux te nag dafa yomb yomb gi moo tax ñu xam ne ñëpp ci war a ne waaw te xam nga lu ñëpp war a nekk dafa war a yomb du tariqa élite cheikh a ko daan bañ dafa bëgg nee na nekk rek baabal li najaati buntu boo xam ne daal ku dem bañ ubbile boo duggee rek defaru nga ba faw waaw léegi nag kon ñu seet ne kon ba àddina commencé jaxasoo ci la nit ñi sàkki pexe parce que feebar bu amagut kenn du ko utal garab bu ñëpp meloon ni Seydina Abubakar Siddiq radiyallaahu ak Omar ak ashratul mubashara bil janna ak ña ca topp ahlu badri nag bayatu ridwaan ak ñooñu ni kon kay dañuy toog nañ meloon rek waaye ñi bëgg a nekk ci biir mbooloo mi naan leen wirdo jaru ko kurus jaru ko xam nga seen affaire leeru parce que man biig rek déjà suma kurus dama ko fàtte fi ñu yendoon bi may wirdo yu yomb mais bi ma eggee ci lim bu ma war a def junne dama jël suma téléphone ak suma lunette ak suma kii teg yu ba ba muy fukki objet su ma amee téeméer yëkkati benn teg fële kooku boo amoon kurus moo gën a yomb moo indi tariqa yi maanaam ba ba ba épidémie ba signalé ca lañ ko faj benn yoon ba léegi ku ca jàpp jazakumullah xeer ba léegi ku ca jàpp raw nga ma dégg jàngale yoo xam ne dañ ko tënk dafa baax nit ki gannaaw bu mu nekkee jullit ba ànd ak jullit ñi di ut yàlla am na ko amu ko yëg na ko yëgu ko bu seetloo boppam axwaay liñ bëri bay ñeent rek la ci am situation ñeent situation amul juróomeel da nga ko fekk mu nekk ci xéwal wala mu nekk ci nattu fekk ko muy topp wala muy moy ñeent te sax xam nga daanaka topp xéewal la mooy nattu la kon mi ngi mel ni dañ ko tàllal muy ñeent waaye ñaar la ñu ne nag xaal bu ci nekk ulamaa yi nee nañu gëstu nañ ko am na lu ci yàlla sant jaam bi te moo gën ci moom su demee ba nekk ci xéewal ni'matan siiqat ilayhi yéen alu daawud kon nag ñëpp yéen seen sant jëf lay doon de kon nag sant ak alhamdulilahi wax la baax na sant la kaw nu bi yëpp a ngi koy def yàlla sax waaye nag li gën mooy xéewal ga même bu jógewoon ci nit sax bu ca def luy merloo ki la ko jox bu dutoon diine sax di ngor maa la maa la maa la maa la may oto nga nga nga nga romb suma doom muy jàng yi nga ne ko jëmal fële waay ah léegi itam yóbbuwaale ko kay ba école sinon man nangu oto bi jox ko ko yàlla def na ko ba tey sant sant ak hamdu wala sant ak shukru benn sufiyanke daje naag beneen bu ku yeggagut ci moom mu ne ko waaw yéen yéen yéen luy seen xaal nag mu ne ko ñun kay ñi ngi fi buñ amee sant bu ñàkkee muñ waajo ne gaa ñun de ca balxa suñ xaj yi sax ci maqaam boobu lañ nekk daf koy wan ne nit day góorgóorlu dafa am yoo xam da nga koy romb nag mu ne ko yéen nag mu ne ñun buñ amee joxe buñ sant buñ ñàkkee sant buñ amee nuusiru jox keneen yëfital wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqa shuha nafsihi yàlla tagg na leen mu ne bu ñàkkee nag muñ déedéet bu ñàkkee sant yàlla am na benn jaamu yàlla imaam Nawawi wax ju yéeg bu sew la am mu ne mu ne yàlla damay tiituru ba mel ni maa ngi waaj a laal asamaan sax ndax xam naa ne lu ma mun di mel rek soo ne yaa ibaad yi rek maa ngi ci biir yéen suma jaam yi rek laaf nga ma jëm ci sa bopp loolu rek doy na ma te nag ki nga ma def muy suma njiit mooy Ahmed sallallahu alayhi wa sallam lu waay am na jël parce que xéwal il faut nga te seetlu ko boo ko seetlu am na bés ah du ma réylu mais da ngay kontaan parce que xam nga su misaal bu jógee ci yow te nga jubloo ci dara lu ma yàlla xam nga loolu moo gën a óor dama nekk ci benn jàkk bu mag ci alamul islam yi dégg nga ilimaani jumaa ja di ku tabarakalla muy xutba ba ci digg ba ñëpp waaru rek suma rogo yi génn ñu foog ne mooma waar dama fàttaliku la gërëm baay billaahi buñ ko wàcce woon yëgal ma def xutba gu mel noonu non non non mais mi ngi mel ni bàyyi ngi naan noppil Mhm. dégg nga alors xam nga yooyu sant yàlla la sant yàlla itam tontu la parce que am na yoo xam ne foog nañ ne boo ne sëriñ rek wax nga njaaxum xam nga lii doy na waar am ñu naan sëriñ si dañu bloqué nit ñi ban blocage yu mën nga jël sa xale di ko yar ba mu dem ci jàkk ji gën a mag léegi léegi nañ wàcce imaam bi ne ko dafa am ngànt bu ma yéegee def bu mel noonu naa niqmatan subbat alay natt mooy mu ne lu mu la sant mooy muñ dara tanewu ko ca muñ waaye nag muñ am na ñoo xam ne seen muñ lu am jàmbat waaw ñooñu mooy ñi seen xol yi nooy ci yàlla waaye yàlla jàmbat sax léegi-léeg su àndee gëm caalil la ca ñaan moom léegi la sa mu gaawal ñaan eh man ñaan dama ci jàng yoo xam ne dama tiital de waaw ndekete am na ñaan yu yéex am li jaaba ndekke pay ba moo moo mooy moo moo yàkkamtiwut waa ji noppi oui bàyyi leen ba ca kanam li muy wax daf maa neex ak nag lijaaba goo xam ne lijaaba moom baax na mais ndekki am na ci yoo xam ne doy na waar eh, joxal kii mu noppi maanaam que jox leen kii mu noppi moom baat ba pëy ba daal neexu leen waaye nag yàlla daf koy may kon nag yàlla xóor yàlla xóor benn kii ba mooy waxtu topp mu ne la ma la la ci la la ci yàlla sant mooy sellal ko wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu diina sellal ko te dafa am nu mu ko diglee du nu mu neexee waaj bu buñ ne wérdu tijaan téeméeri nangam téeméeri nangam téeméeri nangam nga sawar ba ne man dama koy def cent cinquante wala deux cent déedéet wala nga tayal ne xaaral ma def ko quatre-vingt-dix déedéet gis nga boo sonnee boo xatee bu fekkee ne am nga ngant ci sardu juróom maanaam téeméeri salaatul faati yi am pexe am na mooy salaatul faati bi boo ko wottee rek parce que da nga ñàkk pexe day baax allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina Muhammad loo ko munee rek waaye nag na la wóor ne bàyyi nga la gën jël lu tane waaw kooku moom dafa war a am lu ko waral dafa war a am cause Baay Ñas daan na wax ne soppi daraa ko war a waral bu dara xewul lu ne dafa war a mel na meloon règle la salfati man sax am naa ci affaire waaw oui gannaaw bàyyi dama gënt bàyyi mu di ma wax ne boo yàkkamtee kay mën ngaa gàttal salaatu ala nabi waaye nag fexeel ba yoon wu njëkk waaw mujj woo yëpp nekk salaatul fatiha wallahi la waaye mos ngaa ji di di sàmm ay nit ba jógee fi nekk bar sax day sàmm kii kii mooy kii ngay wax dëgg yàlla kenn xamul loo koy wax ah, mais bu tax toon ak kii yow li ngay def nii man damay dem ba ci biir mais damay yem fii parce que ankañ ankañ parce que parce que bugguma bugguma koo gis ci xaal boo ma taalee fii di nga ko rëccu de waaw wallaay moom mi ngi dégg de ay mi ngi dégg de déggoon naa Cheikh Tidiane si naan waa ji waa ji ko doon contre ba mu leeral après mu ne ko hey, ni ma koy wax mu simple nii boo taxee nga foog ne toppatoo ma ko kii da nga foog ne déggul bi moo la gën a dégg alors sant maanaam jaamu ko nam la ko waxee muxlisina lahu diina bu fekkee waxtu mooy la mu ne lu mooy lu mooy tuub amu fa pexe nit buy commencé dox day foog ne yàlla mu doylu mi soxlawul sax jaamoom gi anka yow yaa ko soxla yow comme tëjël li yow comme yow yow yaa ko soxla bët soxlawul dàll tànk soxla hmm? mais defal ndànk da ngay da ngay jaamu da ngay tuub da ngay daw loolu nag ñeenti xaal yooyu yëpp nag ku nekk ci zikru da nga ciy faf sax yow yow yow leneen nga ndax bu bool yàlla ne paskuro nii mu ne askurukum washkuru lii boo ma tuddee ma tudd la boo ma tuddee ci sa néew gi ma tudd la ci sama mën gi boo ma tuddee ci sa ñàkk doole gi ma tudd la ci sama kattan li wa annal quwwata lillah inna al quwwata lillah su ma tuddee sori ma tudd la man mi teew jegeel la nga tudd ma bari bàkkaar ma tudd la man ci far yépp nga tudd ma ci bor yu bari ba nelawatoo ma tudd la ci bette la xéewal këyit bi la jaaxal ma yombal këyit yi ba mel ni tubaab yi dañoo dof lay yàlla mën na ko dégg kon nag ñu daw jëm ci yàlla wasifa xadra wirdu ak suñ julli juróom yi nit ñaa ngi dox jëm ca bu njëkk ca àll ya ñemeetu ñoo sax lekk waaye Seydina Cheikh yonent bi mu ko feeñoo daf ko ne maqaama biñ la dig nii nga mel ci ngay nekk ba egg ca doo ñagas ñagaslu doo dugg ci àll bi nii nga mel bu doon tey daf ko naan basin ngay sol waaw parce que dara bu ñu la ko gàddulee bokkut ak looy gàddul sa bopp am na ñaari ñaari passage ci doxu taalube yépp ñu ngi ko déggee ci alxuraan xam nga taalube bu am sëriñ mooy al muridu maam sëñ Tuubaa moom dafa ko tuddee fab taalube bi yépp al muridu ci arab ba ñu bari xamuñ ne murid du olof muridu ku namm yàlla ak yonent bi ku sóobu ci yoonu yàlla mooy al muridu al muraadu mooy yàlla wala nag la nga bëgg mu di la xeeñ yàlla nga di ci kër kër yi ba soxlaa la walis yàlla léegi nag murid moom maanaam taalube buy góorgóorlu foog mu takkaayu foog mu tiit foog mu fër-fëri foog mu ña waaye nag bu dee muraadu waaye nag saar yu ko wax rek déjà wax na li tax dafa sabbaal buur kattanal buur bi nga xam ne moo rañaanee waxul waaxan maa ngi yéemu li la di sara yéemuñ ci yonent mi rañaan ki ko rañaanee la wax léegi buildingu cent étages ci New York boo bootee sab liir yéeg ca dañ naan liir bi mën a yéeg wala ki ko boota mën a yéeg loolu moo tax jëf ca bu rëyee fàttaliku ko ko jëf moo tax nag murid itam dana góorgóorlu ba mu yàgg nag yàlla nag kee ko moo tax demal ci ala sanasati alladina xulifu war a dem jihaad demuñ lay te fekk dara jotu leen mbir ma garaaw ba yonent dogu leen kenn du waxateeg ñoom xatta ida daqat alayhim al ardu bi ma raxboor ñu dem ba suuf mel ni as pukus ci ñoom wa daqat alayhim anfusuhum xajatuñ sax ci seen bopp wa dannu an la malja min allahi illa ilayhi ñu dem ba xam ne daal yàlla rekk ci des yàlla ne suma taaba alayhim li yatuubu wax ci doy waar yàlla ne gannaaw ga nag gannaaw yooyu yëpp nag man nangul leen tuub ba pare ndax ñu mën a tuub loolu du moral muraata ngi noonu maanaam yàlla tegu la la nga xam ne boo ko defee mu am résultat d'accord loolooy yoon mais nag mën na la jox résultat te doo jaar foofu sax ma ngi lii tuubu kon nag ñu ne lu ñuy def lu ñuy def mooy lu ñu la lu la sa sëriñu wax soo ko déggee xéewal gu bees la mais boo ko déggut itam comme moo la ko digal moom lu mu néew néew bu mu yées ab docteur moom ci yow mos ngaa dégg ko docteur di opéré nga naan ko doo ma tëralee nii doo ko dogee nii doo ñawee nii xanaa dañu yëpp sëriñ rek sëriñ bi mooy docteur bi nga xam ne dafa war a sellal sa xol bi dog sa xijaab yi bëgg loo la yàlla ah ba nga ba nga ba nga ba nga ñemee sóoru gaynde te doo aventurier benn waay xam nga Jaawa ci Indonésie dañu bëri ay suufiyaan fi mu nii sax dañu bëri ay tijaan gis naa ci ñu bëri paas daaw ci octobre dañu bëri ay gaynde nag ruq boobu te itam bu sori xam nga miimiya euh, burda burda daf ci am bayti yu bëri yoo xam ne dañ naan nangam lay jël maa gis ku ci taarif téere bayti bu ne am na gàllaaj waaw waaw am na mbër moo xam ne humul jibaalu fustan anu musaadima moom lañ bindal kaw ko doon challenge rek mais xaw na koo rey keroog humul jibaalu ne bul tëb rek bind humul jibaalu ne am na affaire xam naa gars yi Tyson ñoo fi rek nga naan ko humul jibaalu mooy dem ñu koy daan dégg nga alors wàññi bi ñoom dañuy wax foofa ne bu la gaynde bettee ci seen àll yooyu soo waxee benn bayti ci burda rek gaynde ga du la mënal dara in talqahu l ustu fi ajaamiha tajib waa ji nag gis gaynde gi tiit fàtte baytu yi fàtte ko wee bu naan burda burda burda gaynde ga daw ma ne ko yow boo waxoon baytu bi gaynde gi day dee burda mooy turu xasida wi mi ngi mel ni ku genn gaynde bugg a ñëw nga am fetal naan fetal fetal fetal mu daw bu tiroon mu doy waar xam nga moom la wa moom la woykatu olof ba wax ne xam nga Seydina Cheikh dafa wax di ñu bégal ci tariqa bi di wax ne maanaam al baydatu minna bi elfin wal farxu lam yu qawam mu ne ci ñun biir ci biir tariqa mu ne cuuj mu ne suñ nen junne lay jar moom moo ko tàllal ci woy waaw mu ne nen bu jaree junne xalaatal cuuj ba te xam ne kon seq ga mooy million ba sa ci biir Saalum la ko woyee cest à moo di maanaam mbir su xasee baax ke ca dugg bees ak ña ca yàgg ak ña mujj a ñëw ñoom ñëpp ku ne da ngay am cër ndaxte kañ lañ taal cuuraay bi xam nga amul solo ci ñi daje ci néeg bi nature cuuraay mooy xeeñal ñi fi nekk mais bu ci amee ku mere borom kër gi du tere mu xeeñ moo am ci zikr zikr mi ñu jógee moo ci am ci xadis yi wér la wér wér yonent yàlla Muhammad nettali na saaba yi alayhi salaatu salaam ne leen yàlla dafa am malaaka sayaar yi ñoo xam ne dañuy wër rek ñoom seen mission mooy gis ñu daje di tudd yàlla rek ñu teew fa buñ ñëwee def rapport kii xadis bu neex la sax mu ne buñ ñëw yàlla ne leen mu ne yàlla laaj leen te fekk moo gën a xam kon nag pour ñu jot cee tax gis ngeen lu ngeen leen fekk mu ne mu ne dañuy lay tudd dañ ma lu ñuy lu ñuy luñ bëgg mu ne bëgg nañu aljanna mu ne mu ndax gis nañ ko mu ne ah déedéet mu ne buñ ko gisoon nag ñu ne ko xam ne ki kon gañu gën koo bëgg lu ñuy ñaan nag ma musalee ñu ne safara mu ndax gis nañ ko mu ne déedéet mu buñ ko gisoon mu ne xam naa dañ ko gën a daw mu ne ko seede leen yéen ñëpp ne jéggal naa leen ñoom ñëpp ñu ne ko eh diwoŋ fa diwoŋ fa dafa romboon rek moom ñooñu ñooñu dañ ñëwoon ngir yàlla mais diw moo dafa romb rek dafa am soxla yàlla mel ni ku ko naan qu'importe humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum yàlla ko def ñooñu ñi lay wax ku toog ak ñoom rek doote xeeti tubaab bu romb fële léegi ma séen ko xaw ma fu mu jëm mais bu jàddoon fii rek ma dugal ko aljanna yonent ko humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum am na nag ñu jafeel barke am na ñu jafeel ngir mën a yàlla am na ñu jafeel dugal yàlla am na ñu jafeel nekk jullit am na ñu jafeel jege yàlla buñ ci jubloo ñëpp góorgóorlu baax na waaye buñ ci jubloo xatal buñ ci jubloo xatal déedéet parce que dafa am ku mos a ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw rek moom ne allahuma irhamni warham muhammadan wala tarham maana ahadan yàlla yàlla nag ma yërëm boppam la njëkk ñaar kan